jalatti amantees kun diinatti na Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu siniin jechuun jaaladhaa baga jiraattan baga eeggamtanii yoona eegdanii Egaa ka seenaa badeetan argame jedhu tokko qabadheetan dhufee inni kunillee seenuma isa dhugaa seenuma ayyaantuu asallaati yeroo daa'ummaa jechuudha muudannoo lubbuutidha dhugaa dubbachuu fi egaa kan waaqni kun hoggaa jiraadhu jedhee guyyaa kanaan nama eege ilmi namaa lubbuun guyyaa malee hin baatu dhugaa dubbachuu fi eh, maaliif sammuu koo keessa erga dhufee hordoftoota kooti maaf hin qoodin mee miirri anuu ganatti dhaga'ame amma yeroo san hoggaa yaadadhu. Eh, dhugaa dubbachuuf baay'ee waan addaa wayiitiin natti dhaga'ama. Mee hordoftoota koo hoo wanni yaadatan jira miirri isaanitti dhagamu yeroo daa'ummaa du'aa fi jireenya jidduu namni darbe jira nama rabbiin oolche jira kan jedhuun asuma muuxannoollee akkasuma yaadannoollee isiniif ta'a jedhee too dhufe. Viidiyoo kana haga dhumaa dhaggeeffachuun warri sabiskiraayibii hin goone egaa jiraatan sabiskiraayibii godhuun maatii keenya taasiniin jechuun jaaladha. Warroonni immoo maatii kotatanii haga har'aana hordofaa jirtan guddaa isaa galatoomaa. yaada naa kennitaniif na jajjabeessitaniif hedduu tokko galatooma isiniin jechuun jaaladha baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja viidiyoo kana laayikii godhaa warroonni isinitti tole immoo sheerii godhaa hiriyoota keessan biraan gahaa isiniin jechuun jaaladha egaa kaa'isuma dhugaa seenuma koo isa anaati. E, anaa fi obboleettii kootii obboleettii koona irratti dhalattee ishiin anaa quxisuudhaan immoo ishiidhaa hangafa. E, mana keessatti ijoollee isa duguggaa jedhamu sanidha jechuudha. <laughs> Egaa akka eddoodhaa hin baanu baay'ee xixiqqoodha. Waggaa sadiif waggaa afur jidduu nama jirudha eh, jechuudha. Ani ishiirran jira ishiin immoo narra xiqqoodha. Ishiin harma hootiyyuu eh, reef deddeemti jechuudha. Ani garuu ishiirra baay'een eh, deddeema. Waa adda baafadheellee beekuu baadhu jechuudha warratti dhalanne. Egaa horii yookaan loon jedhama. Egaa obboleessi kee jechuudha hangafni. Akka carraa maatiin guyyaa gabaati. Maatiin akkuma jiruun gabaa deemee jira. Garuu ijoolleen gurguddoon obboleewwan keenya ni jiru jechuudha. Oddoo keessa yookaan qa'ee obboleessi kiyya laaqana yookaan oolchaa jira yeroo horii eegdu ijoolleen jechuudha. Kan dhufanii mana dhufanii furatan manatti nyaatanii furatanii horii biratti nyaatu akka naannoo keenyatti oolchaa jedhama. Egaa karaa naannoo biraatti hin beeku malee jechuudha. Ganna yeroon kunii ijoolletti horii gatatee dhufe. dhufee oolshaa kana furachuudha jechuudha waggaa dhufu qopheessaniif eegan obboleewwan koo yoo nutti manka ani waan beekuun qabu oddoo keessa taphannaa jabbilootu jira jabbiloo san jala deddeemnee deddeemnee taphanna jechuudha haga tokko akka abjuutitti ayyaadadha malee waa adda baafadheetu hin beeku eh, beenaa hidheenni fuudhee deeme jechuudha obboleessi kiyya kuni. Eh, beenaa horii bira wajjin deemnaa nuun jedhee dhanas obboleetti kootis nu fuudhetoo deeme lagatu jira jidduu kana keessa yeroon ganna lagni kunni ni guutaa. muka tokko akka gindii ciibsanii isarra ce'a jechuudha namoonni. Namoonni baay'een eh, achirra hin ce'anii bishaan keessa ce'an wayyaa sabasabatanii warroonni dhiiraa. Dubartoonni garuu muka qabachaa gindii sanirra ce'anii galuu jechuudha dindilli hin jiru. Egaa ka obboleessi kiyya kun aanallee ishiillee taraa taraa nu ceesise jechuudha. Suuta jedhee nu ceesisee nu fuudhetoo nu deeme. Numaa achi ga'u roobni maal jedhee isinitti makaa arsii keessattuyyuu arsii bahaa. hoggaa roobe ta'ee akka naannoo kootiitittidha. Dukkana fida dura jechuudha. Guyyuma kanatti dukkana ta'a. Duumessi rafatti gadi rarra'a. Waan ati harkaan qabdu sitti fakkaatutu jira yeroo yeroo jechuudha. Gadi rarra'eetu duumessi kuni akka malee gurraachee duumessi kun dhufe. Egaa kaa maal jedhaa obboleessi kee kun waan nama ajaa'ibu dhugaa lubbuu ilma namaa tana yoo hin bahin jedhee eh, baqa boolluma qarreedhaa nama deebisa jechuun ni danda'ama dhugaa dubbachuu fi <laughs> amma yoon akka abjuutitti yaadadhu dhuguma isa keessa darbine jedhee tanan yaadadha. Kanarraa kan ka'e obboleettii xiyya dhugaa dubbachuu fi baay'een jaaladha jechuudha obboleettii xiyya quxisuu sababiin isaa eh, daa'ummaadhaan wanni wajjin dabarsine bakka guyyaa san eh, binees afaan bineensaa keessaa akkamitti akka oolle waggaa yaadadhufa. Baay'ee bakka obboleettii ofii namni jibbu hin jiru garuu. waan addaa taatetti garaana nyaatti jechuudha dhugaa dubbachuu fi <laughs> egaa kan waan tokko uffannee hin baane aluma akka taphannutti kan nu fuudheetoo deeme eh, deemaa galaayi bakkuma amma sinfidee dhufe san karaa kan akkatti qabadhaa deemati achi bakka baandiraa wayititu jira mooyyoo jechuudha yookaan alaabaa iddoo san iddoo itti waaqeffatanidha akka hodaa itti waaqeffatanidha alaabaa achirra dhaabanii jira jechuudha. alaabessuun ni mul'ata fagoodha. Nuti waan beeknu hin qabnu kaa nuti nama gurguddaa miti alaabaan wayiitu nutti hin mul'atu. Inni garuu alaabaa san ceeti bakka san hoggaa geessan alaabaa san biraan ce'aayinuun jedhe. Egaa ka dildila san namoota nama ceesisa malee nuti daa'ima xixiqqishuu tanaa miti warri guddaanuu dildila san irra ce'uuf baay'ee sodaata jechuudha. Ergasii erga obbarree'uu dildilli sun ni jira waan ta'eef iyyuu. Yoon asirra dhaabadhee ilaalu maaltu isa tuqee? guyyaa gaafa sanii deemaa galaa kan nuun jedhe achitti kan jennu geenye. Egaa kaa ishii jennee nus akkuma nama beeku dhugaa dubbachuuf daa'imman tuni baay'ee baay'ee baay'ee nama miiti dhugaa dubbachuuf yeroo tokko tokko kana waggaa ilaalan ijoollee ofiitii kaa akkamitti akka kunuunsa godhan eh, kanarraa muuxannoo sirriitti fudhee jira jechuudha. <clears throat> Dhiifama. Egaa ishii jennee deemnee numaa xiqqishuma isa biraa deemu roobni addaan duratti gadi rooba jechuudha. waan tokko uffannee uumaa ofirraa hin qabnu roobni kun akka karaa deemnu nu wallaalchise akka duumessa akka hurrii wayii godhee egaa akka mukeewwaniitutu jira jechuudha. Hadaa jedhamtu jira. Hadaan margee margee margee dheeratee jira. Hadaan maree maree lafaan nudhaa jechuudha. Nuti bakka deemnu hin beeknu yoo kana deemne hadaan lafaan nudhaa yoo achi deemne hadaan lafaan nudhaa hadaa jedhamtu jira. Dhedheeradha hagadaa qaba. nama keessan nama dabarsu ijoollee xixiqqoo jechuudha. Nuti oddoo keessaa baanee hin beeknu kan baanee guyyaa sanii karri kanam akka ta'e waan tokko waan beeknu hin qabnu egaa dadhabnaan teenye achuma. Achuma roobuma san keessa dadhabnee numa teenye e, egaa kaa'inni dukkanaa eeda worii ofii ooffatee galee inni qa'eetti jechuudha. Laga ofii ce'ee galee hoggaa galuu e, maatiin galee jira durseetu jechuudha. Haati koollee abbaan koollee gabaa deemanii. isaan dursanii galanii jiru. Hoggaa eh, isaan galanuu eh, ijoolleen eessaa jedhanii obboleewwan gurguddoo gaafannaan obboleessi keenya fuudhee deeme inni bakka horii jennaan eh, abbaan kiyya baay'ee lola jedhan yoo nutti manjechuudha. Baay'ee eekamee akkamitti ijoollee daa'ima xixiqqishuu gallakkistanii sanuun laga ce'anii deemanii jedhee abbaan kiyya isumaa lolee Egaa ulee fudhatee ba'uu hedduu jechuudha nu barbaacha yookaan horii biratti nu fudhatee galuudha jechuudha. Roobni ni jira, qorri ni jira. Horii ofiitti dhufa obboleessi kiyya jechuudha. Yoo obboleessi kootti dhufu ijoolleen eessaa jedheen. Ijoolleen eessa jennaan obboleessi kiyya ofumarra bade. Egaa in ari'u isaan ijoolleen eessa jedhanii nu baruuf jechuudha. Inni ni dhokatee namoonni ni jedhanii jalaa dhoksanii dhoksanii gaafannaan himi jedhanii gaafannaan. ani qaataan ergee guyyaan ergee akka isaan galanii ani turee barri isaan akkuma na akkuma fuudhee deeman ergee galanii jiranii kan jedhudha. Egaa kan maatiin keenya kanuma keessa bakka namni naannoo akkuma jiruun yaa'ee wal waamee eh, siiksuudhaan wal yaamee yeroon galgalaadhaa roobni roobadhaa wanni tokko wanni wal argan hin jiru laga san keessa osuma fiiganuu lafti itti bariite jechuudha. Dugaa dubbachuu isaan simbirri hin waccee yoo simbirri waccee abbaan kiyya <laughs> eeboo eh, qabatee farda yaabbate jedhan halkan dukkana eegini rooba keessa mee dukkana namni farda yaabbata eeboo eh, qabatee farda yaabbate eh, eeboodhaan si dhaqqabe si dhaqqabe jecha egaa halkan <laughs> sana akkasitti bariisisan jedhanii odoo fardarraa illee hin bu'in akkasumas odoo farda gurufsiisuu itti bareeteedhaan abbaa koo haati koo bakkuma jirtu wallaaltee. egaa ka miidhama guddaatu isaanirra ga'e nuti immoo waaqayyo hoonuu oolchumaan taane eh, hiriyaa abbaa kootiituyyuu nu arge jechuudha. Harree wayiitituu dhufee harree sun nutti gurraachofnaan harree sanitti deemne achii inni gadi jedhee hoggaa nu namaa jedhee nu laale abbaa kootiitti waliin oolanii achii itti manne jechuudha abbaa keenya. Achii nu fudhatee galee mana isaatiitti fudhatee galee eh, yeroon dukkanaa bakki deemamu hin jiru addaaf fagoodha. iddoon jechuudha. Iddoon inni manni isaatii fi manni keenya baay'ee addaa fagoo ijaa ta'eef eh, deemuu hin dandeenye inni nu bulfatee egaa halkan qixxee nama erge jedhanii hoggaa ergu abbaan kiyya hin jiru haati koo tokkichuyyuu hin jiru naannoo keessa namni garuu eh, akkanatti mana isaa itti galatee ni jira ganama isinii fidaa kan jedhu dhaamsa itti dhaamedhaan abbaa keenyatti yoo dhaamsi itti dhaamamu isaan hin jiranii. namoonni siiquudhaan eh, siiquu jedhamu jira sagalee ittiin wal waaman jechuudha yoo beektan ta'e baadiyyaa keessatti siiquudhaan wal waamu siiquu sanii wal waamanii namoonni galee abbaan kiyya urufa bulee akka <laughs> fardarra jedhanii egaa kan mudannoon daa'ummaa kootii kanaa eh, ganama nu rafnee jirra abbaan koofiyaati koo yaabbatanii waggaa dhufanii eh, farda abbaa kootii argee tananii algumarra odoon ciisee jiruun farda abbaa kootii argee fiigee bayanii. Egaa akkasitti mudannoo akkasitti tuyyuun mudate dhugaa dubbachuufi amanne. An abbaa koo baay'een jaaladha. Haadha kootitti tuyyuun nanne abbaa kootitti maramee tanan eh, gaabidhaan na marateetuma taa'ee amanuu didee qaama keenya kana gaggaragarshee ilaalaa eessa buruqan jedhaa eessa rukutaman jedhaa dhugaa dubbachuufi nuyi homaa nutti hin fakkaanne daa'ima ijaa ta'eef garuu ammarra dhaabbadhee dhugaa dubbachuun guyyaa gaafa sanii bineensi ingidiyaa wanni isaan keessatti hadaa san keessatti warri beektan hoo jiraattan keessatti. bineensa lafee keenyallee hin dhiyeessu bineensi wanta bira homtuu hin jiru manni naannoo san hin jiru bakki xiyyan hin jiru nutuu nama iyyuu miti ka jaanjofnee jirraa roobni roobaa ijoollee xixiqqishuu haga kana geenyaa jechuudha dhugaa dubbachuuf akka viidiyoo irratti argaa jirtan kan haga kana geenya obboleettiin koommoo harma hooti halkan guyyaa gaafa sanii harma haadha manaa isaa hodhaa bulteechuudha dhugaa dubbachuu fi mudannoo baay'ee ulfaataa fi baay'ee cimaa. daa'imman eh, naasuu sanirraa haftee nama taatii kan jedhamuudha. Aniif obboleettiin koo kan dabarsine har'a garuu akka eh, qosa ittiin dhiyeessa dhugaa dubbachuuf yeroo san eh, lubbuu nama lamaa odoo dhabanii maatiinis maal akka ta'u egaa ka seenaa haga ammaa obboleessimti kootu odoon lubbuu dabarree nama ta'eetu ni jiraata natti fakkaatu hagaarraa dirasii garuu lubbuudhaan illee homaa ta'uu baatu yeroo hunda nama gammachuu hin qabne ta'ee jiraata jechuudha sababa kootiin. lubbuu namni lamaa dhabame kan jedhu jechuudha. <laughs> Dhugaa dubbachuu fi eh, gizee sana akkasitti seenaa akkanaa kanatu iyyuu nu mudatee anaa fi obboleettii kooyi garuu lubbuu tana gaafa rabbi bahi jedhe malee lubbuun tun hin baatu waaqayyo lubbuu tana nu oolchee guyyaa har'aa arginee jirra. Egaa as keessatti maal jechuun barbaada dhugaa dubbachuu fi yeroo baay'ee ijoolluma keenya bakka itti ganneetoo deemnu beekuu qabna. hatta umuriidhaan illee xiqqaa ta'ee namni itti gannee deemnu kun nama yaaduu danda'u nama isarra abbaa sanirra waan ijoollee kanaa yaaduu danda'u jenneellee waa adda baafachuun barbaachisaadha jedhee tanani maaliif ofii kootii kanan dabarse waan ta'eef guyyaan gaafasanii guyyaa baay'ee hadhooftuu fi baay'ee immoo waaqayyoommoo oolchaa ta'e lubbuu tana guyyaa har'aa aduu tana nu argisiiseessiniin jedha obboleewwan koo mee yaada keessanillee baga simbaasitti immoo maal akka jettan koomentii jalatti naa barreessa.